असलम और आप सबको आई क्यू पेंटिंग स्पार्कल्स में वेलकम आज मैं आपसे एप्टा पार्क का ट्रैवल ब्लॉग शेयर कर रही हूँ मुझे उम्मीद है आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे सो so, इस ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपको एप्टाबाद के तीन पिकनिक स्पॉट्स दिखाऊंगी तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो so, अभी हम हरनोई जा रहे हैं और हरनोई का रास्ता बहुत खूबसूरत था प्यारे प्यारे पहाड़ भी थे और सीन्स बहुत खूबसूरत थे जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जाएं या पिकनिक के लिए जाएं तो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है and you feel satisfaction yourself तो पूरे रास्ते में इन पहाड़ों को ही देखती रही और मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रही थी सो so, हम अब हरनोई पहुंच चुके हैं और ये टॉप व्यू है हरनोई का चलें अब हम नीचे चलते हैं और मैं आपको नीचे के सीन्स दिखाती हूँ सो so, ये जगह गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ का पानी का टम्परेचर बहुत कम है और ये बहुत ठंडा होता है और यहाँ पर गर्मी बिल्कुल भी फील नहीं होती और यहाँ का वेदर भी काफ़ी अच्छा था सो so, अभी आप यहाँ के कुछ सीन्स इंजॉय करें so we relaxed and uh, I just walked in this cold water and enjoyed very much और इसके अलावा मैंने uh, कुछ रॉक्स भी कलेक्ट किए थे uh, उन रॉक्स के ऊपर मैं पेंटिंग करके उनसे डेकोरेशन पीस बनाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको वो बहुत पसंद आएगा और आप ये वो इजीली क्रिएट कर सकेंगे इसके बाद यहाँ पर इन्जॉयमेंट करने के बाद एंड ट्रैवलिंग के बाद हमने खाना खाया वो ऑर्डर चिकन कढ़ाई एंड उसके बाद हम अपने नेक्स्ट पिकनिक स्पॉट की तरफ चले गए जो कि लियासी मस्जिद है लियासी मस्जिद का टॉप व्यू बहुत प्यारा है और वहाँ से आपको बहुत खूबसूरत सीन्स नज़र आते हैं सो so, इन्हीं सब सीन्स के लिए मैं हिल के ऊपर गई एंड uh, वहाँ के प्यारे सीन्स कैप्चर किए अगर आपको हिल क्लाइंबिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक है तो ये स्पॉट आपके लिए बेस्ट है the top views are so beautiful so look at this beautiful scenes ये इतने प्यारे सीन्स हैं इनको देख कर इतना अच्छा फील होता है एंड देन अगेन की वो फीलिंग्स मैं आपको अल्फाज नहीं बता सकती क्योंकि it is difficult to explain in words and then इसके बाद हम फिर नेक्स्ट पिकनिक स्पॉट पे तरफ रवाना हो गए जो कि शिमला हिल था I don't really enjoy in Shimla hill क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इसका टॉप व्यू इन्जॉय नहीं कर सकी थी क्योंकि सामने बहुत से दरख्त आ गए थे एंड इसके बाद हम अपने फोर पिकनिक स्पॉट पे गए थे खानपुर डैम लेकिन वहाँ के मैंने कोई सीन नहीं बनाए क्योंकि वहाँ शाम हो गई थी मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी bye till then take care अल्लाह हाफिज़